Lakukan sedekah sisihkan rejeki Awas jangan lupa sholat ih takut dosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi dengan saya Nia Channel di video kali ini saya akan kasih tahu gimana caranya membuat mengedit watermark dan cara memasang watermark di video YouTube kita. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu gimana caranya, silahkan tonton videonya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Mungkin ada teman-teman yang pernah lihat kalau di Pulau Sekren, di video saya di pojok sebelah kiri di bagian bawah ada foto saya ya. Itu namanya watermark atau tanda air, juga bisa dibilang logo. Di sini saya mau kasih tahu gimana cara bikinnya atau editnya dan gimana cara pasangnya. Dan editnya pakai aplikasi apa aja yang saya gunakan untuk membuat watermark. Watermark sebagai penanda kalau itu video buatan kita ya teman-teman. Kalau ada yang reuploader video, otomatis watermarknya ikut, jadi tidak bisa bohong. Kalau itu bukan video dia, tapi ngambil dari orang lain kalau ada yang klik logo atau watermark di video kita otomatis akan subscribe ke channel YouTube kita ya kalau dia belum subscribe channel kita yuk langsung aja ke tutorialnya ya teman-teman selamat menonton ini aplikasi yang saya gunakan untuk membuat thumbnail dan juga watermark yang saya pakai aplikasi PixArt langsung aja klik tanda plus ini ya lalu pilih background terserah mau yang mana ini banyak pilihan warna nah ini juga banyak terserah mau pilih yang mana saya mau pilih yang ini yang hitam kotak-kotak seperti kotak catur ya karena di aturan bikin watermark tidak boleh lebih dari 1 MB jadi kita kecilkan dulu ukurannya klik yang ada tulisan alat yang di bawah kotak ini ya kecilkan ukurannya atau ganti ukuran ganti 500 karena tidak boleh lebih dari 1 MB klik ganti ukuran lalu pilih potot yang ini ada tulisan tambahkan Pilih foto dari galeri, terserah mau yang mana. Nah, misalkan saya pilih ini. Ini ya. Foto silakan sesuaikan. Seperti ini. Ya. Lalu klik conteng yang ada di atas. teman-teman bisa pilih stiker misalkan nih mau mau ini ya fotonya mau dikasih stiker subscribe nah di sini yang di atas ini kan yang tulisan terkini klik subscribe nah ini banyak subscribe ya terserah mau pilih yang mana nih banyak ya coba saya mau pilih yang ini nah ukurannya bisa disesuaikan misalnya seperti ini kalau sudah merasa cocok seperti ini silahkan conteng yang klik yang ada conteng di atas ini atau mungkin mau diganti tulisan juga boleh misalkan seperti punya saya tulisan jadi kalau tulisan klik yang ada tulisan teks misalkan Nia Channel seperti ini ini banyak pilihan tulisan mau modelnya seperti apa nah saya mau pilih ini misal ya saya mau ini bisa disesuaikan juga ada banyak pilihan nih tulisannya, mau pilih yang mana? Ada banyak. Untuk warna pun ada di sini yang tulisan warna. Terserah mau warna apa. Mau warna apa terserah ya. Putih, merah, atau biru. Banyak pilihan ya saya mau pilih warna putih aja seperti ini untuk coretannya saya pilih hitam seperti ini kalau sudah merasa pas ya kalau sudah merasa pas seperti ini klik yang ada conteng di atas ini ya seperti tadi klik yang logo panah ini simpan yang tulisan ini klik simpan seperti tadi ya ini udah ter save di galeri begitu ya teman-teman dan sekarang saya mau kasih tahu gimana cara pasangnya di channel youtube teman-teman untuk memasang watermark di video kita bisa pakai Google Chrome, Google Chrome atau Google yang ini. Saya mau coba pakai Google yang ini ya. Ketik YouTube Desktop. Klik YouTube dashboard yang paling atas ini. Nah, di sini ada channel ya. Klik channel. Nah, di sini klik channel lalu ada pilihan ini tulisan pencitraan terus ini ya klik tambahkan tanda air seperti ini nah, di bawah ini ada pilihan nah ada seperti ini nah ini akan ada tulisannya format file yang direkomendasikan ukuran file maksimum 1 MB jadi tidak boleh besar-besar ya klik ini ya Pilih file. Saya mau pilih ini aja deh yang ini yang warna kuning ini oh yang ini aja saya mau pilih yang ini nah seperti ini ini kan ada udah ada ya Nanti klik simpan nah sudah ada kan fotonya seperti ini jadi klik simpan nih Alhamdulillah udah jadi ya nah seperti ini teman-teman jadi di video teman-teman di pojok sebelah kanan ini sebagian di bagian bawah ada sudah ada ininya watermark watermark atau tanda air atau bisa dibilang logo juga ya jadi tanda kalau itu video kita seperti itu ya teman-teman gimana teman-teman sudah nonton kan cara membuat atau mengedit watermark dan cara pasang watermark di video YouTube kita. Semoga videonya bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi